नमस्कार घमासान बॉलीवुड पे आपका स्वागत है मैं हूँ सानिया जी आइए मैं आपको लेके चलती हूँ बॉलीवुड की दुनिया में बॉलीवुड स्टार्स पर भी सर चढ़ के बोल रहा है hashtag ten years challenge आइए देखते हैं इन दिनों सोशल मीडिया पर एक चैलेंज ने काफी धूम मचा रखा है ये चैलेंज बॉलीवुड सितारों पर सर चढ़ के बोल रहा है जी हाँ हम बात कर रहे हैं हैशटैग टेन ईयर चैलेंज की जो इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है पिछले कुछ दिनों से ten year challenge Facebook Twitter Instagram सभी जगह धूम मचा रहा है हर कोई सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी 10 साल पुरानी तस्वीर और ताज़ा तस्वीर के साथ जोड़कर पोस्ट कर रहा है